Ну, а сербський душ. Сербський душ кльовий чи? Hey guys. Morning. Hey, doing? How did you sleep? Uh, it was not. Extremely nice. It was not good. It was super good. Yeah. <laughs> Yes. Come on. It's Futak water. Then Novi Sad. Well, they take it from Novi Sad. Okay. <laughs> <laughs> Добро утро! Я. Е, це сказано на пачці з маслом. Е, я підотрюю сербською мовою. Так. І воно дійсно дуже добре. Сьогодні ми поїдемо е, в Сараєво, і у мене є квест забрати там листа. А ти ще не сказав, де ми? Ми в ну, місті Футок, що біля міста Новий Сад в Сербії на півночі Сербії в провінції Воєводина. І сьогодні 1 серпня ми з Толіком відкриваємо новий місяць цього року. Слухай, сьогодні 1 серпня. Серпня, так. Да. Сьогодні 1 серпня, а у нас в паспортах стоїть 32 липня. Коротше, на Балканах люди не паряться. А ми з Толіком їмо сніданок і добре утро. Так. Коротше, Рода Е, маркет. Родиться птаха, то що у нас бусол. І насправді на магазині величезне гніздо з бусолом, причому живим. Що Для мене досить дивно, як вони туди його загнали, чи що вони там зробили, щоб той бусол поселився, але І не зашашличили. не? Не зашашличили. На котлети не забили нічого такого, нормально. This is uh, fire, fire play, uh, fireman. Yeah, yeah. Uh-huh. You know. Firefighter. Yeah, the firefighters. firefighters. <laughs> I remember in one post office and... Mm -hmm. Uh-huh, cool. <laughs> Bekara Anya. Yes, that Bekara. You know what Bekara? No, uh, I don't <laughs> know it in English. Bakery. Yeah, bakery. Yeah, bakery yeah. I just forgot because it's so close to Ukrainian. Yes. The Ukrainian is uh, I know word English, but <laughs> I know it's drugstore. Okay, so drugstore is a 24-hour shop yes. you can go and buy food. Uh -huh. Something like that. Okay. This is old city. This is uh, synagogue. Mm -hmm. All Jewish. Oh, really? Ballet school. li govorite ruski? Malo pa, ruski razumijem, bugarski i sve što dođe. sve slovenske jezike, jezik može i... <laughs> To nije problem nikako. Ruski učim što li? Da. Ne problema. Ali ne trening, nemam daš praksa. Mogu, pa ruski mogu da gledam film, na primjer. Aha. Sada sam bil u Bulgarija, deset dni, po rabotu. I tamo sam ovaj, Gledam, baš ima neka ruska televizija. Aha. jedna emisija slična kao u nas ima ovdje neki show program. večer sa Ivanom Ivanovićem, znaš. Znači, možeš ovuda ili idete sa mnom do, Užica. Odnosno do Požige. To je. A kolik satu e, do Sabacu? Do Šapca, sat vremena. No. E, čas? Jedan čas, da. Mhm. Do No to domajem. Da. Mhm. Znači imaš varijantu, ili ideš u Šabac, onda idete napolje, mm -hmm, na Loznicu, idete na Loznicu, a tamo ovaj zvornik i onda ovaj, na Sarajevo. Ili da idete sa mnom do Požege mhm, i, onda od Požege idete mhm. da, za Bajnu baštu jeste, i opet za Sarajevo. Mhm. A do Požege, e, koliko, vreme jedeme? Pa oko dva i po sata. Aha, e, dva, tri? Dva i pol, dva i pa, pol. Dva, sata, dva i pol. Aha, dva i pol. Nedaleko. Ну, слухай, я думаю, дивись, якщо вже їдемо, то їдемо, забачимо собі більше Сербії по дорозі. Ну, а чим ми там десь вийдемо і будемо три. І будемо якийсь час на вулиці стояти. Ну так. Да. Просто тут я ще дивлюсь, Ага. через гори іде все. Ага. То, то є гори? Ага. Ну а там через шматок через поле, шматок через гори. А до пожики. До пожиги. predavao kao nastavnik fiziku i hemiju. Wow. Super. Da, a e, škotski majem konferenciju e? o fizike. Ozbiljno? Ja u Škotskoj imam prijatelje, žive u Glasgowu. E, on je doktor ekonomije i prava. Mhm. Srb? Srbin je, da, mhm. ali je oženjen sa Mađaricom. Wow. to je... <laughs> sad žive u Škotiji. Oni, da, da, da. Prvo su živeli u London, pošto je on na Oxfordu bio redovan profesor tamo. Pa, ovaj. Ba na hrad. Ne pitava li ti ovaj? Pa ne. Skurka tosta? Troške. I kilo hoće? Jedan kilo, da. Aha. Ne, tačno, jedan. Tako. Jedan ulicu. принеслося. Він просто м'якіший. Білий, білий. Причому Фрукти, ти ж їдеш автостопом, що ти їсиш? Ці гамбургери, потім каву, хлібчик з ковбасою. Я, все, все. Это все. Ну, это за, за, за свого колик? Четыреста десять. 410, да, Дякую. Все. Можна прокинути. Тепер е, ми на перевалі е, в Сербії по дорозі із е, Нові сад через Руму на пожигу. Так. І набираємо питну воду з дуже доброго джерела. Ми нам в воді. <laughs> Зараз понабираємо кілька пляж. Поїдемо далі по горам. В принципі, тут все дуже красиво. Ну, ми їхали вже останні пів години, а то й годину ось таким чином, Так. по серпантину, і власне перевалили за перевал, будемо їхати вниз. Е, ось, як каже водій, тут е, дуже багато буків, вони ростуть довкола. А, тут дуже багато каміноломів, ми бачили вже по дорозі. І насправді дуже прикольна територія. ну дуже файна красива. Пийте свіжу, корисну, смачну воду і привіти серві. Колись, коли я в Україні їхав місяць тому автостопом е, від Києва до Львова, мене підвозив сербський далекобійник. То був єдиний сербський водій, який мене підвозив до Сербії, ну де-небудь. І він був з міста Пожига. От, А тепер я сам в цьому місті Пожига. Отак от таке життя. Так і воно кльове. Щось в цьому є. Так? Все, Толік, сторінка відпала з атлас. Так? Більш ми сюди нікуди не приїдемо. Може вернутися. Вибач. Вона там. З такою вдачею, я думаю, що піти де-небудь в село просто таксісти і до тебе самі почнуть підходити і пропонувати, що ви, як, а може вам переночувати. Так що дійсно треба вписуватися. Тільки інтернет не знайти зарядитися. А, я там лишається той трубачний бенд, ми його навіть не сфоткали. Машина спинилася за три хвилини. Як тебе там? Льох? Кепку замацав. Замацав попереш. Так. То для мене Сербія реально запам'ятається цим містом, може, е, найбільше. Тому що тут так живо. І ми з Толіком нарешті злапали Wi-Fi, щоб навити ВКонтакті, щоб ви знали, де моє. є. З'їли по шаурмі з дуже такими привітними продавчицями, ось, а тут взагалі скрізь гори. Так що о, класно. І ще оце таке невеличке місто, там стояли поліцейські зі своїми машинами і спиняли людей просто поговорити. відпускали. Ось у нас ще пустий знак. Тут ще нічого не написано, але скоро тут буде написаний на- напрямок Вишеграду, е, на Вишеград. Сараєво. А? Ну так. А, і ну, Сербія дуже привітна країна і хочеться сюди приїхати ще раз. По-любому. Так. Ну, На жаль, не зараз ми можемо тут залишитися, але я б тут ще залишився на місяць, на два. Ну, місяць нам дозволено без Ну, скільки візи. дозволяє віза. Так, скільки дозволяє без візи, то я б тут залишився. Ну, а от так. Це був епізод е, Анкринян на Балканах, частина перша. Мене звати Антон. А я Толік. І ми unkrainian.com. Нам насправді Сербія дуже запам'яталася, і наші рюкзачки нам дуже допомагали там. А спонсором е, нашого спорядження є магазин туристичного спорядження Gorgani.com. Також е, наш століком проект і блог є благодійною акцією. Якщо ви хотіли би е, допомогти і зробити пожертвування для Мостищинської школи інтернату на обладнання душових кабін, те, чого нам часом так гостро не вистачає, то ви можете зробити пожертвування на сторінці justgiven.com. Тож подорожуйте, шукайте нове. З вами були Толік і Антон. На все добре. Слухай, після Мадярії так приємно в Сербії подорожувати. Ти можеш говорити, що хочеш, всі тебе розуміють. Але <laughs> говориш з будь-якою слов'янською мовою будь-що. Он каже, що. Давай, пере- перекладай. Після того, як виїхали з э, Хунгарії, Да? э, тут э, лепей подорожувати, Ага. э, тому що э,